Yeah, tranquilidade é o que o parceiro. Tamo aí agora. Yeah, salve, salve pra todo mundo. Momento difícil do Brasil, mas não, pra mim na minha casa. Yeah, yeah. Ei, ei, ei, ei, ei, Eu sou uma mais rápido é como um velociraptor ninguém pega na velocidade O relâmpago amarelo, oh Como um camaro, nem o peão acompanha o meu pivô Eu sou uma chave, tô como um velociraptor ninguém pega na velocidade O relâmpago amarelo, oh Como um camaro, nem o peão acompanha o meu pivô Uma mais rápido como um velociraptor Ninguém pega na velocidade O relâmpago amarelo Eu mando nessa porra, o tal do Yondanki manda em Konoha Esse danzo sabe, só eu viro Hokage Chama a Kushina e bora virar esse pai Sou no hype, hype, chama no Hashin É o sumidão, cê sabe, gente, tô na bag é só perder, tem hack, igual que é Goshin, desce Noite safado só fica mega É sem estresse, eu sou o chefe Minha não me casa comigo no campo de batalha Esquece Esse daqui que tá no cap Eu sou armadilha, tipo esse trap Eu sou o mais rápido como um velociraptor Ninguém pega na velocidade o relâmpago amarelo Oh, galera, como Camaro, oh, o rio acompanhar Chega na velocidade, o relâmpago amarelo O veloz como um camaro, o Nenhum pio acompanha o meu pivô Eu sou o mais rápido como um velociraptor Ninguém pega na velocidade, o relâmpago amarelo O veloz como um camaro, o Nenhum pio acompanha o meu pivô Posso ter morrido e ter sido superado Mas nunca esquecido o Hokage mais tático Deixei o Naruto com o meu legado Não salvei a Kushina, foda-se O Hokage mais brabo, ninguém me acompanha Força é tamanha, grama, vontade do fogo tá em chama O Juninho já se espanta, eles todos sabem que eu sou O Hokage mais raptou, eu sou o mais raptou Como um velho se ninguém pega na velocidade O relâmpago amarelo, ou veloz como um camaro Nem o brilho acompanha o pivô Deixa o like, compartilha pra vir ficar melhor É claro que daqui a pouco relaxa, vai ter mais e vai ficar pior